Salut! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a împământa. Da, ai văzut bine, sunt desculță, <laughs> uh, este foarte soare și vreau să mă împământez în uh, acest uh, parc. În Dex este a lega fire electrice de pământ și oricum prin noi trece electricitate, după cum știi, și cred că e bine să ne mai împământăm câteodată așa pe iarbă și să... Uh, știi, atunci când zburăm prea mult pe sus cu mintea, să venim, să ne descălțăm, să... M-aș duce, m-aș duce așa desculță până acasă, dar o să zică lumea că am nebunit. <laughs> te duci să te împământezi și tu undeva? Ceau!